Zwycięzca w kategorii Miejsce przyjazne dzieciom. Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy. Zawsze bardzo lubiłam książki, ale od kiedy we Włodawie mamy nową bibliotekę, to czytam jeszcze więcej. Tu jest tak ładnie. Możemy przychodzić na wystawy, przedstawienia teatralne i koncerty. Na półkach jest bardzo dużo książek i czasami nie wiem, którą wybrać. Wtedy pomagają mi panie bibliotekarki. Na ten wieczór czekałam cały rok. Dzisiaj znani mieszkańcy wodawy czytają nam piękne baśnie. Królowa Śniegu. Żył sobie kiedyś zły czarodziej. Tworzył... A my słuchamy tak dopóki, dopóki nie zaśniemy. Proszę o ciszę, bo już się zaczyna noc Andersena.